हेलो केमिस्ट्री नाट पर आपका स्वागत है आज हम देख रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं साहब photo electric effect photo electric effect ठीक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है मान लीजिए यहाँ एक ग्लास रॉड है ग्लास रॉड नहीं मेटल की रॉड है ये ग्लास ट्यूब है ये मेटल की रॉड है बैटरी से कनेक्टेड और यहाँ पर जो है सनलाइट आ रही ठीक अब देखें ये सनलाइट है इस सनलाइट की वजह से ये मेटल क्या करती है एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देती है जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते होंगे इसको रिलीज़ करती ठीक है तो जो लाइट है लाइट आइंस्टीन साहब ने बोला था कि लाइट के अंदर फोटोन बंडल होते हैं पैकेट लाइट जो है पैकेट के फॉर्म में होती है इनको बोलते हैं फोटोन ठीक जो फोटो इलेक्ट्रो इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है डिपेंड करता है light energy nature of light nature of light इस पर डिपेंड करता है ठीक और सरफेस ऑफ मेटल पर डिपेंड करता है सरफेस ऑफ मेटल ठीक अब समझते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड है कनेक्टेड है ये सेकंड इलेक्ट्रोड ये बैटरी से कनेक्टेड दोनों यहाँ पर सनलाइट आई सनलाइट जैसे ही इलेक्ट्रोड पर या मेटल रोड पर गिरती है तो मेटल रोड सनलाइट सनलाइट के हैं या फिर लाइट एनर्जी के हैं या फोटोन के हैं ये मेटल पर कुछ वर्क फंक्शन करती वर्क फंक्शन करने के बाद मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करती ठीक ये वर्क फंक्शन करेगी और फिर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आगे बढ़ते हैं अब यहाँ देखें जो लाइट एनर्जी होती है वो टू पार्ट में डिवाइड होती है पहला पार्ट इसका वर्क फंक्शन में इस्तेमाल होता है और second part kinetic energy of electron ठीक इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है आप किसी मेटल पर लाइट दी जाए और वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे इसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के इफेक्ट की वजह से लाइट एनर्जी के इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा अब देखिए जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन से रिलीज होते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये जो सर्किट है कंप्लीट हो जाता है सर्किट कंप्लीट हो जाता है और इसमें करंट फ्लो होने लगती ये जो करंट है करंट इसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट ठीक अब देखते हैं अगर इसमें एक चीज़ होती है थ्रेसोल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी या वो मिनिमम एनर्जी जिसको देने से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी ठीक नेक्स्ट देखते हैं मान लीजिए हम देख रहे हैं स्टॉक पोटेंशियल स्टॉक पोटेंशियल ठीक स्टॉक पोटेंशियल क्या होता है अब देखते हैं ये एक इलेक्ट्रोड है बैटरी से कनेक्टेड ठीक यहाँ पर सनलाइट आ रही है तो ये सनलाइट आने की वजह से <coughs> यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये रिलीज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है ठीक अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर ये इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं ठीक देखिए अगर मैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है अब हम क्या कर रहे हैं एक नेगेटिव पोटेंशियल लगा रहे हैं negative potential ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज होने से रोकता है ठीक है अब इलेक्ट्रॉन इतना नेगेटिव पोटेंशियल लगाएं कि इलेक्ट्रॉन रिलीज ना हो नो इलेक्ट्रॉन विल रिलीज्ड तो उसको उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉप पोटेंशियल ठीक क्या समझ में एक नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया जाए तो स्टॉप पोटेंशियल बोलते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन स्टॉप होने से पहले आगे बढ़ें चीज़ होती है मान लीजिए स्टॉप पोटेंशियल आ गया है स्टॉप पोटेंशियल और हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं लाइट की लाइट इंटेंसिटी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटान जो इलेक्ट्रोड पर गिर रहे थे वो ज़्यादा गिरेंगे लाइट की फोटेंसी से क्या कानेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी इसका एक ग्राफ होता है कानेटिक एनर्जी इंटेंसिटी तो they are no change of kinetic energy if we increase intensity आप इंटेंसिटी को कितना ही बढ़ा दें कानेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता सेकंड केस इसका देख रहे हैं हम इसमें क्या करेंगे फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं तो फ्रिक्वेंसी जैसे बढ़ाएंगे तो कानेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो इंक्रीज होगा ठीक है ये था है समझ में नेक्स्ट में मैं करेंगे